オラ僕オラとフリーザの命を狙う近くおめえらどこのもんだお <laughs> どこの誰でも構いませんよ私の準備体操のお相手をお願いいたしましょうしばらくこの体に血を浴びていないので存分に楽しませてくださいよ次回「ドラゴンボールスーパー最強最悪フリーザ大暴れ」絶対見てくれよな